科科水音水音，一二三一二三，A B C A B C。接下来我要带给大家这首歌曲《茉莉花》，希望大家会喜欢。声音合成中，请稍后。好，一朵美美丽的茉莉花儿，好。 一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝桠，又香又白人人夸。感谢大家聆听，因为我的声源还未制作完成，故只有前段，请见谅。